Hello everyone! Ciao a tutti ragazzi! Sono a Denver, in Colorado, e come avete capito dal titolo, oggi ho un video un po' strano sugli stereotipi. Di solito io sono qui per sfatare gli stereotipi perché, <laughs> diciamolo, non c'è mai un'affermazione che è valida sempre, si parla sempre di generalizzazioni, però oggi, generalizzando, voglio parlare di 15 stereotipi che di solito gli italiani hanno nei confronti dell'America che secondo me hanno un fondo di verità, diciamolo. Alcuni un po' più profondi nella cultura cultura, alcuni un po' più superficiali. Ma prima voglio parlare dello sponsor di oggi, Ana Luisa. Se mi seguite da un po' ormai lo conoscete, anche perché io indosso i loro prodotti praticamente sempre su YouTube, su Instagram, mi piacciono tantissimo. E oggi sono qui per ricordarvi che sul loro sito c'è il 20% di sconto su tutti i prodotti perché ci sono i saldi estivi che sono iniziati già da inizio luglio e che dureranno ancora per tutta l'estate quindi io vi lascio il link qui sotto i loro pezzi sono davvero belli quelli che ho preso io oggi sono questi tre <laughs> inizio dal mio preferito, lo adoro questa collana, questa chain necklace ragazzi mi piace tantissimo perché come sapete io ho questo stile un po' hip hop non lo so, non lo so, mi fa molto figo anche mi piacciono come sono fatte le maglie poi ho preso questo bell'anellone è un anellone davvero che in questo momento sto indossando all'anulare però in realtà se lo prendete più grande è carino anche per eh, il pollice o anche per il medio in realtà è molto bello anche sul medio diciamo che si vede e invece per contrastare questi due pezzi un po' più bulky ho preso questo bracciale che è carinissimo è davvero fine, cioè molto molto elegante. Anche se vi vestite in maniera un po' più classica e delicata, questo secondo me fa davvero effetto. Ragazzi vi ricordo che Anna Luisa si impegna tantissimo nella sostenibilità, usando materiali riciclati e a emissioni zero, quindi insomma fate qualcosa di bello per voi o per un vostro amico se state pensando di prendere un regalo, ma fate qualcosa di bello anche per l'ambiente. Iniziamo! con gli stereotipi. Iniziamo con uno bello veloce. Numero 1. Le Red Solo Cups, che sono quei bicchieroni, quelli rossi che vedete in tutti i film americani, che di solito sono pieni di punch corretto, come in tutti i prom, i balli di fine anno nei film, ci sono davvero e sono davvero un po' onnipresenti quando si fa una festa a casa e sono grandi così quindi capisco perché Brian ogni volta si lamenta dei nostri <laughs> bicchieri di plastica che dice ma perché se voglio un drink devo andare tre volte a riprenderlo 2. In America ci sono tantissimi pick-ups, eh, like <laughs> like, le macchine pick up. Ragazzi è vero, cioè in generale le macchine americane sono più grandi, ma eh, logisticamente parlando possono permetterselo perché hanno strade più grandi, non hanno problemi di parcheggio, con delle eccezioni in alcune città, ok? Che da un lato mi fa un po' ridere, <laughs> perché ogni volta che vedo le persone che girano col pick up gigante penso, sembra che vi dovete trasferire ogni settimana e che dovete portarvi dietro tutta la casa, però sono comodi, cioè, sono comode Numero 3. Ci sono bandiere americane ovunque. Questo è, si sa, no? L'americano patriottico, fiero della madre patria. Non è sempre così, però se guardiamo il numero delle bandiere che si vedono per strada, appese a casa, dai balconi, davanti ai negozi, sono ovunque, ovunque! Sono Un'ossessione per la bandiera americana. Però c'è da dire che la bandiera americana è anche molto carina, secondo me, no? Le stelle, le strisce, i colori Numero 4. Qui ritorniamo un po' al fatto di spazi. Le case generalmente sono più grandi. Ci sono le eccezioni delle città, ma la casa americana secondo me è effettivamente più grande rispetto alla casa media italiana. È vero, sono fatte di legno questa cosa è vera però sono più grandi con tante camere da letto tanti bagni il giardino davanti il giardino di dietro 5 rimaniamo in tema di case sapete cosa sono le mobile homes? io ci sono stata l'altro anno ho visitato una mobile home di un'amica sono quelle case che sono tipo eh, prefabbricati e che possono essere spostate da uno stato all'altro cioè tu puoi prenderle metterle tipo su un camion e spostarle da un'altra parte costano anche poco in generale cioè quella che ho visto io l'altro anno ragazzi era grande c'era tipo l'ingresso il salone la cucina tutto open space due bagni due camere da letto anche il, il portico davanti è gigante e costava tipo 10.000 dollari non lo so <laughs> esistono. In Italia di solito quando pensiamo ai prefabbricati pensiamo a casette più piccole. Non sono il tipo di casa più comune in cui vivere, però non sono neanche così rare 6 mm, ce lo dovevo mettere ragazzi è vero in America in generale ci sono molte più persone sovrappeso molte più persone grandi io in questo momento sono in Colorado che in realtà è lo stato più fit di tutti gli stati e devo dire <laughs> che tante persone non solo non sono in sovrappeso ma sono anche tipo muscolose palestrate, cioè proprio in forma. Però il Colorado è un po' un'eccezione, in generale le persone sono più sovrappeso in America, è vero. Numero 7. Le strutture, i complessi, proprio se parliamo di struttura della scuola americana, le scuole americane sono più belle. Sto parlando principalmente di licei, perché ok, anche, anche, le università, però lì mi direte, però l'università si paga, sì. Il liceo non si paga, a meno che non vai in uno privato, e le strutture sono fantastiche cioè io mi ricordo quando ho visto il liceo di Brian, di mio marito sembrava un centro commerciale a parte l'ingresso che era bellissimo e la mensa che era bellissima, i corridoi ma poi c'erano proprio strutture per fare ogni tipo di sport la piscina, il campo da basket, il campo da baseball, il campo da calcio, il campo da football per fare l'atletica c'è davvero di tutto dove nella mia scuola, se siete di Roma magari la conoscete all'Orazio che non era neanche, non è neanche brutta non ci si avvicina. Non sto parlando della qualità dell'insegnamento ragazzi, eh? cioè attenzione, sto parlando della struttura, le scuole americane come mh, mm, si vede nei film sono bellissime. Numero 8, non so se questa cosa la sapete, avete presente i bagni pubblici, tipo quelli che ci sono all'autogrill? Ci sono tanti bagni oppure allo stadio, tu ti chiudi nella tua stanzetta e fai quello che devi fare. In America le porte sono corte cioè la porta non arriva fino a giù o non dico giù proprio chiusura stagna però in Italia diciamo che mm, c'è tanto così dalla porta al pavimento in America le porte arrivano tipo fino al ginocchio che è un po' <laughs> strano perché tu vedi i piedi di quello che ti sta vicino cioè non mi sento così tanto protetta. Avete presente i film dove si passano le cose così dalla porta? E beh, per questo, perché le porte sono così basse. Numero 9. In America si guida tantissimo. E io non sto parlando di tempo passato in macchina nel traffico, no, sto parlando proprio di viaggi in macchina. Se in Italia abbiamo una grande rete ferroviaria, quindi diciamo che se devo andare da Roma a Milano, di solito non guido, io prendo il treno. In America, con l'eccezione di pochi stati come New York, York e New Jersey mh, mm, non c'è l'opzione del treno e quindi gli americani sono molto meno spaventati dai viaggi in macchina di magari due giorni, tre giorni, anche perché l'opzione è volare 10. In media, e questo parlo proprio statisticamente parlando, gli americani lavorano di più rispetto agli italiani, cioè hanno meno ferie perché un americano in media ha due settimane di ferie l'anno e basta, e è normalissimo, sì, poi con l'anzianità si possono accumulare un po' di giorni, però in realtà non arrivano mai alle ferie quelle italiane e anche a livello di ore settimanali stavo vedendo l'altra volta un articolo che diceva che in America in media si lavora 47 ore a settimana mentre in Italia è più tra le 35 e le 40. Anche parlando con i miei amici, quelli italiani e quelli americani, vedo che effettivamente meno ferie e giornate lunghe in America. 11. Gli americani sono ossessionati dai denti, da un bel sorriso. Ragazzi questa cosa è vera. Io ho vissuto in Giappone dove non credo ci sia molta attenzione ai denti, davvero, molto meno dell'Italia. In Italia dove sì, un bel sorriso è importante però non siamo proprio ossessionati in genere e in America dove quasi tutti <laughs> hanno vestiti bianchi, dritti, perfetti, perché vanno spesso dal dentista a fare il trattamento, la cosa, quasi tutti hanno portato l'apparecchio da piccoli, io per esempio no, eh, sono abbastanza fortunata però i miei denti non sono proprio perfetti, è vero, non è solo uno stereotipo. Numero 12, la mancia è praticamente obbligatoria. È vero che non è obbligatoria, ma rispetto all'Italia lo è. In America devi dare la mancia e in genere è anche una bella mancia soprattutto se vai dal parrucchiere la mancia è parecchio alta anche se vai a farti le unghie eh, è vero numero 13 io ho notato che in America le persone si muovono si spostano cioè proprio a trasferirsi si trasferiscono da uno stato all'altro con molta più facilità se voi pensate a quanto è grande l'America pensate che da New York al Colorado io ci ho messo 4 ore e passa in aereo e comunque il Colorado non è dall'altra parte della costa non è costa est, costa ovest proprio. L'America è enorme e ho notato in questi 5 anni passati con Brian a contatto con l'America che molte persone proprio prendono la decisione, vendono la loro casa, comprano la casa in un altro stato dall'altra parte degli Stati Uniti e nel giro di 3 mesi si trasferiscono. <laughs> Non cioè, ok, in Italia lo facciamo. Principalmente noto che in Italia sono i giovani a spostarsi di più. In America ho notato che sono anche le persone in pensione, prendono, vendono, si spostano, persone nel mezzo della carriera carriera lavorativa. Lo, lo zio di Brian ha preso, ha detto ma sì, cambiamo. Nel giro di tre mesi ha cambiato. O Ovviamente questa cosa è aiutata dal fatto che sì, l'America è enorme, ma è comunque un paese, quindi è abbastanza omogeneo anche nella cultura più o meno, nel come funzionano le cose, la lingua, sì ok ovviamente è un paese, però se penso anche a una persona di 50 anni che si sposta da Bergamo alla Sicilia, boh, secondo me in Italia lo facciamo un po' di meno e con molta più ansia e paura ed è una cosa molto più lenta. Altri due punti. Numero 14, gli americani sono in generale puntuali e ragazzi lo devo dire, cioè io sono italiana e lo so che noi abbiamo lo stereotipo che gli italiani sono ritardatari e secondo me è vero <laughs> perché io sono un'italiana puntuale e sto sempre da sola ad aspettare tranne mm, per una mia amica Ambra, grazie perché in generale in Italia <laughs> spesso si fa in ritardo mentre in America no, anzi l'altro giorno avevamo una festa era a cena alle 6 e mezza partiamo tipo alle 6 e dico a Brian ma non sarà troppo presto, vogliamo fare quei 10 minuti di ritardo perché è una festa magari anche educato e lui fa no no vedrai che saranno già tutti lì perché se arriviamo puntuali è tardi oh ragazzi siamo arrivati alle 6 e mezza erano tutti già puntuali alle 6 e 20 mi piace questa cosa eh l'ultimo punto numero 15 gli americani mettono il ghiaccio in ogni drink, cioè ogni drink che andrebbe bevuto freddo, loro ci mettono il ghiaccio. Io non sono così tanto amante del ghiaccio e conosco tanti italiani che non lo sono perché nell'acqua me la rende troppo fredda e negli altri drink me li annacqua. Qui invece quasi sempre quando vai al frigo c'è proprio la parte che ti dà il ghiaccio, no? È vero? È vero, non è uno stereotipo. Ragazzi, che ne pensate di questo video? Vi ricordo il link di Ana Luisa qui sotto se volete andare a dare un'occhiata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!